крахмал менен күмүш күзгү реакциясын жүргүзгөнгө аракет кылып көрөлү пробиркага аммиактын эритмесин жана күмүштүн нитратынын эритмесин куябыз пробиркадагы затты сытабыз. каллоиддик эритме пайда болду бирок караруу бозоруу байкалган жок крахмал менен йоддун аракеттешүү реакциясын ысытпастан жүргүзүп көрөлү пробирканы алабыз да ичине бир аз крахмал салабыз андан соң суу кошобуз крахмал менен сууну аралаштырабыз крахмал сууга эрибестен акырындык менен чөгүп жатат пробиркага йоддун ээритмесин кошобуз чайкаганда аралашма акырындык менен көгөрүп түүнө чөгөт крахмал менен ийоддун аракеттешүүсүн ысытуу менен жүргүзүп көрөлү крахмалды алабыз акырындан крахмалдын суудагы аралашмасын ысытабыз эритме тунук болуп калды он мүнөттөн кийин алынган эритмеге иоддун суудагы эритмесин кошобуз ээритме көк түскө боелду крахмал менен иодду ысытпастан жүргүзгөн реакция караганда алда канча көгүш түскө ээ болду ошондой эле эч кандай чөкмө чөккөн жок бул болсо мол крахмалдын чиркелишкен полимеринин чынжырчалары менен аракеттенишип алар аркылуу сиңирилип көк түстөгү комплексти пайда кылды полимер чынжырлары туруктуу болгондуктан чөкмөгө чөкпөйт жана алардын мол менен болгон комплекси да чөкмөгө чөкпөйт